dia, senhoras e senhores. Bem-vindos ao evento Construindo o Caminho Rumo à Segurança Rodoviária. Meu nome é J. Pedro Correa e quero começar agradecendo a presença de todos a este seminário. Esta manhã estamos reunidos para abordar um tema que certamente deve ser prioritário a todos nós: a segurança no trânsito tenho o prazer de convidar para subir ao palco os painelistas deste evento. Vamos dar as boas-vindas ao presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, senhor Luiz Alberto Moreno. O presidente da FIA, senhor Jean Todt. a representante do ministro das Cidades e do Denatran, senhora Maria Cristina Hoffmann. O prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab. O governador do estado de São Paulo, senhor Geraldo Alckmin. a embaixadora da Segurança no Trânsito, senhora Michelle Yeoh. o campeão automobilístico Emerson Fittipaldi. O piloto de Fórmula 1, Felipe Massa. Senhores, a cada seis segundos, alguém morre ou fica gravemente ferido por causa de um acidente de trânsito no mundo. Isto significa que, por ano, aproximadamente 1 milhão e 300 mil pessoas morrem como consequência dos acidentes de trânsito e se estima que outros 50 milhões sofram lesões físicas que as incapacitam de forma parcial ou total. Como resposta ao chamado para unir esforços para a década de ações 2011-2020, o Banco Interamericano de Desenvolvimento se uniu aos esforços de um grupo de instituições e parceiros estratégicos, entre eles a FIA, para chamar atenção para as altas taxas de mortalidade provocadas pelos acidentes de trânsito no mundo. Em março de 2010, com um compromisso firme e um programa de trabalho alinhado aos cinco pilares da década de ação, o presidente do BID, senhor Luiz Alberto Moreno, anunciou o lançamento oficial da Estratégia de Segurança no Trânsito durante a reunião anual dos governadores do BID realizada em Cancún, no México. Com isto, o BID procura liderar um processo de mudança nos países de, da América Latina e Caribe para fomentar uma cultura política e social que aspire com uma região livre de sinistros no trânsito. Quero convidar ao pódio o presidente do Banco Interamericano de Desenvolvimento, senhor Luiz Alberto Moreno, para que nos fale deste processo de mudança. Presidente. Bom dia a todos. Eu pido desculpas eh, de meu portunhol, mas eu estou em aula de português eh, eh, pelo Rio. Você desculpará também o acento carioca. Mas ah, eu quisiera primeiramente complementar meu eh, caro eh, governador Geraldo Alckmin, a querido e eh, caro prefeito Gilberto Casabe, a meu bom amigo Jean Todt, Michel Yeo, certamente a Felipe Massa, a Emerson Fittipaldi, mas também aos vice-governadores, os governadores que estão aqui conosco, muito especialmente a Maria Cristina Hoffman, que está aqui com, com nós, e a todos vocês. Eu quisiera agradecer primordialmente às autoridades do governo do Brasil, uma vez mais a Maria Cristina Andrade Hoffman, em representação do diretor de Denatran, gente del sector privado, sector público, sector académico, ilustres convidados y una vez más eh, a mi grande amigo Jean Todt, que es presidente de la FIA, por su apoyo en la organización de este importante evento. Yo quisiera también agradecer a FIESPE, que ahora es nuestro parcero aquí en eh, Sao Paulo y que nosotros ahora tenemos ahí un escritorio con ellos. mas mais importante que a presença de cada um de vocês neste evento é um reconhecimento de um problema que afeta a todos e que juntos podemos corrigir. Antes de continuar, e para dar contexto à mensagem que o BIG hoje deseja transmitir, convido a ver um breve videoclipe que mostra o perfil da América Latina en materia de seguridad rodoviaria. Como nos acabamos de ver en un vídeo, las cifras nos muestran que debemos estar preocupados. Nuestros países tienen una tasa media de muertos por accidentes rodoviarios de en torno a 17 por 100 mil habitantes. Esto es casi dos veces más que a de los países de renda alta. Más o más alarmante es que a tendencia está aumentando. En 2020, si no fuéramos capaces de revertir el comportamiento actual, esta cifra podría llegar a 30 por 100 mil habitantes. En tal caso, América Latina sería la región con las rodovías más peligrosas del planeta. Esta epidemia tiene una dimensión particularmente trágica. Los accidentes rodoviarios, são a principal causa de mortalidade entre jovens entre 15 e 29 anos. A Organização Mundial da Saúde estima que em 2015 os acidentes de trânsito serão a principal causa de morte prematura e incapacitação física para as pessoas com mais de 5 anos de idade. A situação era alarmante não só pelo sofrimento das famílias que perdem seus entes queridos, mas também pelos custos associados à incapacitação física dos que sobrevivem aos acidentes e aos gastos de atenção médica e reabilitação das vítimas que, em muitos casos, são o único sustento das famílias marginalizadas. Hoje, Nos reunimos porque estamos convencidos que juntos podemos terminar con esta tragedia. Y porque sabemos que nuestra tarea, que no podemos continuar adiando. Felizmente, y en contraste con muchos otros males, sabemos exactamente o qué debemos hacer para prevenirla. Conscientes de eso y en apoyo a meta establecida pelas Nações Unidas para a década da ação pela segurança rodoviária, o BID lançou em 2010 sua estratégia de segurança rodoviária. A estratégia do banco se fundamenta em três eixos. O primeiro, apoio aos governos no fortalecimento de suas capacidades institucionais e técnicas em matéria de segurança rodoviária. O segundo, a mobilização de recursos financeiros que apoiem os programas governamentais não tem através das operações do transporte. E terceiro, trabalhar com todos os setores para conscientizar a população. Com estes objetivos, o Banco desenvolveu uma série de atividades, projetos e ferramentas para enfrentar o problema de segurança vial. Por exemplo, con la Asociación Española de Rodovía. Elaboramos una herramienta online que facilita la identificación de deficiencias y sugiere aplicación de medidas específicas para proyectos de seguridad rodoviaria. Para este componente, estamos también colaborando con instituciones académicas con el fin de fomentar el análisis y diseminar las pesquisas dos factores que influyen rodoviaria en la na En No caso de Brasil, en em colaboración con la Fundación Don Cabral, publicamos en em forma conjunta a primera de tres pesquisas que analizan las causas de dos en las rodovias do Brasil. Con una tasa de 22 e mortes por 100 mil habitantes, cuatro veces más que en los países de renda alta, en más de 48 mil muertes por año, hoy o Brasil se sitúa encima de la media regional cuanto a tasa de mortalidad por accidentes de tránsito. Una situación preocupante que el gobierno está enfocando para fortalecer el sector de infraestructura rodoviaria. En ese sentido, yo quiero reconocer el compromiso de CCR, a concesionaria brasileira que está colaborando com o BIGI no desenvolvimento de uma ferramenta inovadora chamada Highway Plus. E também por seu programa educativo de segurança rodoviária, Estrada para a Cidadania, que chegou a mais de um e meio milhões de, de estudantes. Agora, o BIGI e FIA estão somando esforços para realizar ações que promovam a segurança rodoviaria nueva nuestra región. Por ejemplo, estamos colaborando en la iniciativa Latin NCAP, un programa independiente de avaliación de automóviles nuevos para América Latina, cuyo objetivo es ofrecer a los consumidores avaliación de seguridad vehicular independientemente e imparcial para carros nuevos. Como viram, este programa visa não só incentivar os fabricantes a melhorar o desempenho de segurança dos veículos à venda em nossa região, mas também motivar os governos a aplicar as regulações necessárias para oferecer níveis de proteção eficientes a seus usuários. O banco reconhece também que para una mudanza de magnitud necesaria es indispensable coordinar esfuerzos y concentrar los recursos, no son como instituciones de gobierno, mas también con grupos del sector privado, sociedad civil y otros parceros estratégicos para modificar el comportamiento de población el sentido de responsabilidad rodoviaria. Esto Sería obtido a través de razones específicas, como las que o implementa hoy en Haití, donde lanzó la campaña Faça a su suerte, vías seguras para todos. Esta campaña, orientada principalmente para los jóvenes, fue feita en colaboración con parceros como USAID, Organización Organización Mundial de Migraciones y el programa Vila Sésamo, eh, también al gobierno de Corea. En esta ocasión, yo quiero también que aplaudamos con entusiasmo el fato de que dos reconocidos pilotos de Fórmula 1, grande campeón Emerson Fittipaldi y Felipe Massa, que nos acompañan hoy, promuevan la responsabilidad de rodoviaria que a cada uno de nosotros cabe asumir. O Brasil ha sido hace décadas un socio muy importante do BID y nos entusiasma ver que las autoridades públicas y a sociedade civil del país está presentando mucha atención a este tema de seguridad viaria O está pronto para apoyar y también para financiar las mejores ideas brasileiras para reducir o índice de accidentes de tránsito en la región. Confío en que este encuentro nos permitirá también consolidar nuevas líneas de trabajo y de colaboración. Y para concluir, como mencioné en el principio, este problema no es solo de Brasil, pues afecta a toda nuestra región. Tenemos que concentrarnos en la educación, nos concentraremos y trabajemos de forma conjunta con diferentes sectores para crear un compromiso real que sea un compromiso de todos. Hoy reafirmo mi compromiso personal y el compromiso de Biji como institución para hacer minha parte, a nossa parte, em recuperar a segurança de nossas ruas. Convido a todos a fazer de sua parte para que nossas rodovias sejam lugares mais seguros. Muito obrigado. Ouvimos o presidente Moreno dizer que um componente chave na estratégia de segurança de trânsito do Banco Interamericano de Desenvolvimento é a integração de parceiros e de grupos de interesses que, de maneira conjunta, possam produzir soluções inovadoras para reduzir o número e, principalmente, a severidade dos acidentes de trânsito. Por isso, vemos com muito prazer a colaboração da FIA, não somente em projetos tais como o Latin NCAP, como também nos esforços de conscientização da sociedade civil através de campanhas específicas como o Faça a Sua Parte, do BID e da FIA AFRS, Action for Road Safety, e as 10 regras de ouro da FIA.